soalan teruskan kutip dan teruskan menyumbang derma dia kata dia tersalah tersalah jimak, ke tersalah makan ke tak batal puasa tersalah minum pun tak batal puasa faham lagi? ha, dia yang tak batal ni tersalah tersilap atau dipaksa tak batal puasa ni walaupun dia makan banyak kata Imam Nawawi walau kana kasira walaupun banyak makan tu Contoh satu Ramadan puasa biasa orang tersilap. Eh pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi satu Ramadan bini dia buat nasi minyak. Tang, ah, tak ingat buat nasi minyak. Neh, ah, ha, makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini empat pinggan. Memanglah bini banyak-banyak sama. Nah, ha, ah, minum air segelas segelas segelas, Eh, uh, bunyi. Abang. Ah, apa sah? Hari ini puasa. Allah. Telefon ustaz. Tak batal. Pasal apa? Terlupa. Esok dua Ramadan. Lupa lagi. Buat goreng cah kuih tiaw. <laughs> Pukul tujuh pagi. Bang Siap dengan telur mata lembu. Empat biji seorang. Kena dengan teh Teh ais. Faham? Uh, eh, Apa sah? Hari ini puasa. Ha, tak batal juga. Straight 30 Ramadan. <laughs> Tapi memang lupa sungguh ha. 30 Ramadan 30 menu. Tak batal juga. Petang siap goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil ustaz? Nabi kata man soma nasiya barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Bang, bila puasa lalu dia lupa apa lupa faakala washariba dia makan dia minum kerana lu lupa batal tak nabi kata fal yutimma saumahu maka teruskan puasa sambung puasa tak batal dah tu dia makan innama at'amahullah wasaqa hari ini Allah jamu dia makan dan minum nampak tak 30 kali 30 kali Allah jamu itu contoh tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, abang, puasa. Ah, sikit, sikit, sikit, sikit. Batal. Faham tak? Batal lah pasal dia sambung. Tadi dia lupa. Ni dia sedar, sambung. Batal. Atau tengah jimak bersetubuh. Tersilap. Faham? Dia ingat satu syawal. <laughs> Faham tak lagi? Satu Ramadan. Bang, pasal terlapor pola perut, tak bangun sahur, jadi bengong dah ingat satu syawal jimak dengan isterinya tengah-tengah jimak abang ha, tak batal nah, kenapa terlupa tapi abang apa puasa sikit-sikit-sikit batal nah. ha. Aduh contoh. Eh, dah mu tanya aku jawab mu gelak pula. Nah. <laughs> Atau dipaksa tidak batal juga. Nah. Ah, lepas daripada semayang subuh, duduk lepak kat tangga masjid pukul 7 pagi. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, JKK. Bang, Mari 4 orang penjenayah. Bawa dengan machine gun, bazooka, kalashnikov. Kenapa? M16. Nak tembok 4 orang ni. Kenapa? Dia bawa nasi ayam. bang Dengan air teh oping. Suruh paksa Tok Imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembak ni dengan senapang. Pang, semua tu takut kena bunuh, maka mereka makan licin satu bungkus seorang. Pang tak? Teh oping satu bungkus seorang. Tak, sampai kenyang. Uh, batal. Tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Faham lagi? Ha, neh, Cuma bila penjenayah tu nak lari, tu Imam kata, esok datang lagi tak? <laughs> <laughs> soalan ni <laughs> sensasi sikit lah. Dah. Ah. Soalan.